যাকে সম্মত গেরিনা দালাল গেরিনা দালাল তখন স্টার্ট হয়নি কেন ইয়া ইয়া ইয়া ইয়া কেবে আর দ্বিতীয় লোকে প্রেমিকা চালিয়ে আসছে কাঁচা বাদাম Yeah, no, no, no, no, no, no, no, no, no, diamond লাগে না কি ডায়মন্ড এক কিলো ছ টাকা দু কিলো আড়াইশো টাকা ডায়মন্ড ডায়মন্ড লাগে আর কি ভাই ডায়মন্ড লাগে ডায়মন্ড दोनों लोग है hỏi đi hỏi đi nó làm rồi thì nó làm nó làm Uyudda Uyudda के घर के मालूम है पुलिस ডায়মন্ড এলো আড়াইশো টাকা এক কিলো ডায়মন্ড এলো আড়াইশো টাকা ঝিঙা আড়াইশো কুড়ি টাকা আলু আড়াইশো কুড়ি টাকা আড়াইশো আলু কুড়ি টাকা আড়াইশো আলু কুড়ি টাকা আড়াইশো আলু কুড়ি টাকা মাইক না বন্ধ করলে একশো টাকা মাইক না বন্ধ করলে একশো টাকা First blood. Hmm. Nyaman dulu. Good. Yeah. Marius. Adam. Hey. खत्म हो गया help me done done done done Mami, pero खत्म कर dia रे Yeah, I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't ठीक है ठीक है ठीक है चलेगा దీనికి ఎచ్చ మీరు వడాలంటే కొన్ని రోజులు పడుతుంది Balik Mobilnya kata conditional itu mobilnya karena అవును సంబంధించి First blood. What the Betul Triple kill. Wow, kuni mati tabe. ఇప్పుడు హర్జీ తప్పించింది తెలిసి పడి తను ఒకసారి ఆడే చూపారు వాళ్ళ బయలు బయలు బయలు Raisa, Raisa. Raisa. Nagikal mo rin dyan ba? Ito ko yun, nandito tawala. Yan lang ka? Nandito ko yung tawala. What this murder? First blood. Continue. I got to eat. Put one. Put one. Put one. Put one. Put one. maksudnya pada कहाँ से झाड़ जाता है क्या पीछे पीछे आ रहा हूँ दलाल कंपनी चला કંપની गेम તા ठीक ઠીક सकता है पिन तीन सौ चला बैंड माल सला साला बैंड कंपनी चचका चाचा का चाचा चाचा का मिचा का माचा माचा का मिचा चाचा चाचा का भाई चाचा वही सला वही सला वही सला अलग रहा सामने कुछ में अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा बाबा मची 뭐래 뭐래 이게 이거는 이거는 할수가 없는 이거는 어라 어라 어라 어라 어라 it Help me! First blood. Just finish. You give it. Two version one finish Finish. गया गेम फिनिश Finish. गया अरे भाई मेरे को नहीं नहीं